bila dia terjaga bang hebat bang kenapa kenapa abang ah, jatuh lubang dalam tapi tak mati tu bang ya ke mana lubang tu dia tinjau lubang tu langsung mati terperanjat tengok lubang tu tadi jatuh tak mati <laughs> mati sebab dia terperanjat nampak tak mana kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy jaga kesehatan pastinya cuy oke bagaimana eh, korang sudah mudik hari ini atau ada yang sedang dalam perjalanan gitu ya tengok video ini atau ada yang sedang beristirahat di jalan gitu ya tengok video ini saya berharap sangat korang tiba dengan selamat sampai di kampung cuy ya jangan laju-laju lah bawa kendaraannya cuy jangan laju-laju saat mudik gitu ya apalagi yang membawa keluarga cuy ya karena koran tahu sendiri di saat mudik itu kendaraan banyak sangat cuy takutnya kenapa-kenapa di jalan cuy ya dan ya setelah video ini saya juga akan mudik pula cuy ya besok saya akan mudik pula dan mungkin uh, agak lama lagi saya buat video cuy tapi kalau uh, ada tempat dan ada masa untuk membuat video di kampung nanti saya buat lah cuy ya nanti saya buat gitu ya kalau bisa saya ajak uh, keluarga untuk reaksi gitu ya kalau menurut pendapat korang bagaimana cuy korang bisa komentar di bawah apakah saya harus membuat seperti itu apakah saya juga harus membuat video vlog gitu ya korang boleh komentar di bawah Oke, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi video uh, ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat gitu ya yang sudah saya reaksi ada tiga part gitu ya di sini ya kurang bisa lihat di sini ada tiga dan ini yang terakhir cuy oke dan saya sudah banyak cakap di sini cuy <laughs> dan langsung aja cuy jom kita tengok video oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu Boom. Banyak. Habis rm okay. lebih. Habis bang nak cuti kat mana? Nanti lah Abah tengok lebih mana yang ikut, mana duit balance yang ada. Zap. Okey, Abah dah beli tiket. InsyaAllah kita akan pergi bercuti hujung minggu ni. Naik kat KLIA, turun kat Subang. Tunggu, tunggu. Ini kayaknya... Saya lupa cuy. Kemarin tu kita reaksinya sampai di mana ya? Oh ya, bercuti. Tempat bercuti gitu ya. Tempat bercuti. Itu yang yang tinggal eh. Yang murah eh, itu yo. <laughs> Jadilah ada naik kapal terbang. Ya, naik so, kapal terbang ya. Kita akan mendarat sebentar lagi. Baru naik. Kia pusing, ya kan? Pusing <laughs> turun. Jadilah. Oh, jadilah. ternyata tempatnya hmm. dekat je. Betul lah <laughs> kan? Kena buat lah kan? Kena buat penerbangan macam tu. Senang. Okay. Ketika anak bermasalah, yakinlah bahawa tak ada seorang pun anak tidak sama dengan ibu bapanya. Tapi orang yang ramai adalah anak-anak merasakan bahawa ibu bapa tidak pernah mendengar masalah mereka. Okay, Tips kamu dengan keluarga, ketakwaan. Kasih sayang. Ya. Kesetiaan. Komunikasi secara berdialog. Kan? Jangan kita main. Kadang-kadang ada yang bergaduh sampai tak bercakap. Ada tak? Kan? Ada. <laughs> Banyak banget. Hmm. Cakap, tak cakap diam. Sudahnya suami nak pergi khusus. Daripada Seremban nak pergi khusus kat JB. Nak cakap tak boleh. Dia pun hantar surat. <laughs> Kehadapan isteriku. Memang hantar surat tak pernah ke belakang. Lah kan semua kehadapan. Kehadapan isteriku. Ada pun abang perlu berkhusus di JB. Jadi abang perlu gerak. Abang kena bangun pukul tiga pagi. Tolong kejutkan abang pukul tiga pagi ya. So abang kan gerak. Mungkin abang cuba target untuk sampai di JB dalam pukul lapan pagi. Yang benar suamimu. Sain letak kat bantal isteri dia, dia pun tidur. <laughs> Pakai surat dia. Eh? Dia jaga-jaga dah aku tujuh. Dia punya marah. Boja nak marah, rupanya ada satu surat lagi kat atas, kat bantal dia pula. Dia pun baca, bang bangun bang dah pukul tidur. <laughs> dah kau surat, dia balas je lah. Tu sebab... Astagfirullah. Pancelannya keren banget sih Ji. Ya, saya nggak nyangka gitu ya. Dia ternyata dibalas suratnya dibalas gitu ya. <laughs> Kita ulang dulu Ji. Suamimu. Ya. Saya letak kat bantal istri ya. dia, dia pun tidur. Dia jaga-jaga dah aku tujuh. Dia punya marah. Boleh nak marah rupanya ada satu surat lagi kat atas, kat atas bantal dia pula. Dia pun baca Bang bangun bang dah pukul tiga Dah kontor surat dia balas lah Itu sebab kalau ada masalah Settle direct cakap no, Komunikasi secara berdialog hmm? Keterbukaan Terbuka semua isu cakap Kejujuran Cakap Kan cakap Abang rasa abang nak kahwin Setuju <laughs> Boleh bang Bila tu agaknya Macam tu Tapi ada cara dia hmm. Sebab bila kita larang lagi dia buat betul Macam budak lah Kalau lagi kita larang lagi dia buat hmm. Jangan usik Pun cakap jangan usik lah Jangan geram Jangan uh, Betul kan sakit hati kan sakit. Macam tu dengan suami kita Lagi kita larang lagi dia buat <coughs> Abang Ansaba nak kahwin Jangan gaduh-gaduh Selalunya kahwin kan <laughs> Jadi dia cara dia Abang Ansaba nak kahwin lagi lah Bagus bang sekejap eh Ambil batu asah Ambil pisau Abah agak-agak bila tu bang? Saya pun cakap agak-agak lah. Saya tak ada masalah. Agak-agak lah bila tak aku gurau tadi tu. Tak jadi. Macam Dia ada cara dia kan. Okay. <laughs> Tangis adalah pasangan hidup. Justru dimulakan dengan tangis. Dicelah oleh tangis. Diakhiri dengan tangis. Manusia sentiasa dalam dua tangisan. Komunikasi dan Maaf banget cuy ya, kalau uh, saya tertawanya kayak begini cuy Karena saya masih ini cuy Saya masih flu gitu ya Jadi saya paksakan aja buat video ini cuy Terima kasih Koneksi misteri penyampaian pertukaran pesanan message kan cinta hingga ke jannah itu saya ceramah itu bulan puasa tu cinta hingga ke jannah oh lama eh. seronok tajuk tu <coughs> kemesraan kita balik cubalah tanya apa khabar apa khabarmu di sana sayang balik rumah tanya ya apa khabar baik balik ni cuba sekarang kan ambil telefon whatsapp suami sekarang whatsapp pasangan assalamualaikum apa khabar hantar <laughs> Tengok berapa ramai yang jawab. Waalaikumsalam. Abang pula apa khabar? Atau yang ramai jawab, salam, apa hal ni? Tertiba aja. <laughs> kan? kan? Yang kedua sih ya. kan? Apa hal ni pasti. Kemesraan kan. Romantik, lelaki Roy kan romantik. Assalamualaikum. Salam. Eh, Abang nak balik. Ah, ah. ah lepas tu pergi kat, daripada belakang peluk isteri. Eh. Sayang. Eh, Abang ni janganlah peluh lah. Alah, sian. Abang, abang dah lah. Wah, wajah. Ya, nak. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Anak tak pernah tengok kan? Anak. Kan. Setiap kali balik, mesti peluk. Hmm. Yang isteri kalau suami balik kan, dia saja kat dapur. Biar dia excited nak tunggu suami dia peluk. Yeah. Tengok. Ah, bang, ya bang. Bila lah nak sampai ni? Bila sampai? Dah halus nipih dah bawang tu. Tak sampai lima nampak. Yang tu ni eh, kan. Hari tu sakit paut masuk bilik air tahu. Ha, terlupa dia kan. Ya, komunikasi ni penting. Kan sentuhan, pelukkan. Kan, kan Fadilah Kamsah kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Peluk isteri? Mana dia dapat pun saya tak tahu. Tunggu, kita tahu lah. Peluk isteri Hari tu sakit paut masuk bilik air tahu, Ha, terlupa dia kan. Ya komunikasi ni penting. Kan sentuhan, pelukan, Kan Fadilah Kamsah kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Panjang umur 4 saat. Dah mana dia dapat pun saya tak tahu. Tapi <laughs> tapi ambil lah kan benda baik kan peluk isteri. Peluk. Mana yang dapat dia lah peluk. Mana... Kan aman yang dapat kan Peluk je mana yang dapat Tak apa dia Yang pastinya Peluk isteri sendiri tau Peluk bini orang pendek umur ha, Jangan buat Ingat tu Saya pesan Jangan peluk bini orang Tahu ha, Peluk isteri sendiri ah, Dia dalam rumah ni Ada tiga jenis komunikasi tau Satu tegur Tegur saja yeah. Kedua tegur dengan fakta Yang ketiga tegur dengan fakta Dan perasaan yeah, yeah. Tegur saja. Assalamualaikum. Salam. <laughs> Makan. Dapur. Tahu. Eh. Macam kat pejabat kan. Yang tu tegur dengan Fatah. Assalamualaikum. Ha. <laughs> Berbalik bang. Apa punya soalan kau tanya? Lelaki tu memang berbalik kau tanya buat apa? Iya. Berbalik bang. Takkan Basa baru nak pergi. <laughs> Basa basi. Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin tak tahu ke dia suka minum apa? Abang nak minum apa? Kau ambil lah racun tikus apa dekat dapur tu. Kan marah dia tu. Dah tahu dah dia suka minum air kopi. Oh. Cuma bang sebab air kopi oh panas tak bang eh? eh letak ais letak ais bang ni tengah panas ni. Okey bang. Macam tu. Tegur dengan fakta. Awal balik hari ni bang, kebetulan tak ada kerja fakta. Awak <laughs> masak tak hari ni? Masaklah, fakta. Awak masak lupa ikan bilis telur dadar, fakta. Kat mana nak makan ni? Kat dapur lah takkan kat bilik air, fakta. Nampak tak? Semua fakta. Yang kita nak tegur dengan fakta dan <coughs> perasaan. Hmm. KPI dia orang perempuan sambut suami balik tangan depa. Waalaikumsalam Abang <laughs> Bagi Richie, one... Saya minum ini kerana saya membuat video ini Ini uh, bukan di, di siang hari cuy. ya Saya membuat video ini tu jam 9 Jam 9 cuy. Ini yang tu buat jam aku kena sawan bab satu Tu tak sawan bab satu Babi lah payah sangat faham lah ilah Allah Sawan bab satu monung bab satu, bab satu, bab satu. Apa bab satu? Abang. Oh, ya. Abang dah balik. Ha, ha, abang dah balik. Nampak tak kemesraan? Nampak tak? Kan dengan kasih sayang, nampak tak? Ha, ha abang dah balik. Mesti abang lapar kan? Itulah. Tadi memang lapar. Tengok muka saya langsung tak lapar. Dia berbahasa basi <laughs> kan? Tengok muka saya langsung tak lapar dah. Kebetulan pula saya tak masak ini. Padahal muka kau. Tak masak. Tak ada. Gurau je dah masak dah. Hmm, ingatkan apa tadi? Eh, masak apa? tak lain tak bukan luk kegemaran abang. Ikan bilis telur dadah Ikan bilis telur dadah Yang, yang gelak teluk saya tau. Bukan susah mula saya ni. <laughs> kan? Lepas tu makan kat dapur. Kan? Boleh tak orang perempuan makan dulu sebelum suami ni makan? Boleh ke tidak? Oh banyak yang begitu, banyak. Boleh ke tidak? <laughs> Ada yang jawab tak? Buatnya lelaki kau khusus tiga minggu? Ya Allah lapar. <laughs> Tiga minggu dah tak makan ni. Boleh sih. Bulan puasa pun tak macam ni teruk. Boleh tak makan dulu? Boleh sih. Boleh. Suami balik nanti. Makan lagi sih. <laughs> Ha, saya baik. Adanya makan lagi. Kerana tak gemuk. Boleh tak makan dulu? Boleh. Suami balik kan? Makan lagi. La ilaha illallah. Temankan. Teman tu pula duduk dan diam. Kena bang kerja tadi okey. Okey, macam tu. Tangan ni, tangan jangan menguti unti laut suami, bang. Bang, macam mana kerja tadi okey? Iya bang, habis ayam tu suami dah cenia ah, dah. Engkau kata kau tak terdarah tadi kan? Hmm. Kan, teman kan. <laughs> Maklumat fikiran perasaan antara suami dan isteri dah tahu dah. Perbuatan suami tu dah tahu. Kalau suami tu balik macam ni, wah mood ayah aku tak elok. Tepi, tepi, tepi, tepi, tepi. Masuk dalam bilik, masuk dalam bilik. Ah, dah tahu dah kan ini tu kalau macam ni mengempas-ngempas masa tong tong tong tong tong ada lah benda dia marah dengan abah ni tak apa hal tak tahu abah kan lambat pick up apa benda dia marah ni <laughs> dia marah sebab apa apa apa, apa salah apa ni apa salah apa tak tahu kan ha, kadang macam tu kan tu sebab saya kata tu terang cakap orang lelaki ni dia lambat faham orang lelaki pun kadang tak faham dengan perempuan dia boleh menangis tengok drama Adam Adam Hawa tu kenapa sebenarnya balik kena tengok perempuan dengan lipat kain menangis tu kenapa besar tak rapat dia cakap dia tunjuk. Ya Zal. Kan ada babak yang Adam Hawa, Aaron Aziz dengan siapa tu? Oh, tak kisahlah. Kan Zinetron. yang dia, yang ada satu babak dia kena tangkap khalwat tapi dia <laughs> dia, dia, dia, dia, tak tahu apa-apa kan tapi kena tangkap khalwat kan. Dia di, di, di, di kan masa tu kan. Kenapa kau sedih lah? Yalah, dia kena tangkap khalwat. Tapi seorang pun tak percaya kat dia. Yelah, dia kena tangkap khalwat. Seorang pun tak percaya dengan dia. Yang kau menangis kenapa? Yalah, membayangkan kalau jadi kat kita. Kita dah kahwin. Apa hal lawan nak tangkap kau, kan? Itu yang orang lelaki tak faham, itu kan kadang kan? Kita tak tahu apa benda yang orang perempuan tu sampai dia. Tu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung. Kau orang lelaki. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, betul. Buat orang perempuan kaya dengan emosi, betul tak? Kaya emosi. Itu sebab dia boleh tu, kalau pergi bekerja. Okay, tolong potong stick kan tu boleh. Ekspresi Kau kenapa sakit sangat tu lah tu Tak tahu lah kenapa Baby dia bisa cakap dengan perut tu Baby jangan sesepak Jangan Orang lelaki cuba mengandung Kau tengok Ber ajak bertumbuk perut kamu Eh <laughs> sesepak pula kau Oh tu orang lelaki Tak boleh Orang lelaki main peranan Kalau perempuan tu pregnant main peranan Orang perempuan kalau pregnant ingat tu rangsangan budak dalam perut tu penting tu jangan jerit-jerit jangan apa yeah. sabar baby lepas tu banyak buat latihan matematik kat rumah betul rangsang betul ni bukan cakap apa orang Yahudi kan orang Yahudi memang Mati. dia buat latihan matematik yang bodoh-bodoh yang sekolah rendah tu buat semua nak rangsang budak dalam perut tu tu sebab kalau dengar azan dengar azan kuatkan volume TV tu Allahu akbar Allahu akbar biar dia dengar Lepas tu bila baby tu dah lahir, dengar azan tu diam. Macam mana dengar? <laughs> Masa bila dengar ni? Diam dia, nampak tak? Rumah dekat dengan surau, pergi tepi tingkap tu. <laughs> pergi je. lah kau angkat kain tu, macam tu je, macam tu je. Tahu? Aksiden kereta depan rumah tu kan? Gak apa hal tu? <laughs> Kan? Wah, ini menarik cuy ya. Saya baru, baru tahu gitu ya. Buddha kalau masih dalam perut ya, dalam perut emak eh, ya, maknya eh, memorinya bisa merekam yang dicakapkan ustad benar benar nggak sih ya saya baru tahu sih saya pikir ya setelah Buddha itu umur satu tahun barulah memorinya merekam gitu ya itu yang saya tahu kadang sih heran dengan budak ni kadang-kadang orang lelaki hari ni budak-budak yang kahwin hari ni saya cakap tu ilmu tak ada apa tak ada hmm. Hazan anak pun tak tahu. <laughs> Ada eh, yang kat hospital tu siap panggil, bang boleh tak ajar siapa? Ajar azan be. Kalau kau tak tahu, terlupa. Dia terlupa. Kamu ni terlupa azan. Sebenarnya dia pun pegang baby tu dia pandang orang tu duduk kan. Allah barallahu akbar. Allah barallahu akbar pandang ni. Syarat sampai sudah sampai sudah maknanya tak tahu bukannya terlupa. Ada seorang tu azan anak kan mengadap muka dia. Allah barallahu akbar. Papa dekalah nak sebut tengah kanan tengah kiri. Ilmu tak ada. Ada orang tu dia kamat budak perempuan tu kan. Dia kamat baby tu. Baby perempuan tu dia pegang kaki. Allah Allah Tu nama kamat kaki tu. Ada seorang tu kan. mana Menangis nangis nak azan dengan anak. Misi yang Cina, ayah, ayah, apa pasal, apa pasal, apa pasal lah. Misi yang Cina tak apa pasal lah. Ini anak sulung tu. Ya, dah misi-misi ni semua tak jadi kerja tau. Tengok, ya Allah, kenapa ni? Ya Allah, kenapa? Rupa-rupanya. Patutlah sedih sangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari misi Cina. Haya, bapa kali mau raya, Mad? Dia pun tahu. Raya dah habis. Tak boleh tak tahu azan. Ya, ilah Allah. Ini gelap banget. Ini gelap. Sumpah. Bun <laughs> La ilaha illallah Rasulullah Ngucap Ngucap Astagfirullah. Sini ini ke okey ni. Saya pernah ceramah dulu dekat Ilim bagi Ilim, situ latihan Islam Malaysia tu. Yang seorang tu, bolah ni dia apa hal nak tonceng. Lagi teruk kau lah kan sama nak tonceng kan. Ni okey okey ni kan. Boleh tahan ni. <laughs> Bentuk komunikasi suami isteri, pertuturan bersemuka hmm. menghadap depan. Ini paling berkesan. Ramai ada ada pasangan nak bercerai, latihan dia senang je masa nak rujuk tu nak nak cuba untuk baik kan. suruh dia duduk bersela lutut belaga lutut kalau kita ada masalah dengan suami hmm. kita duduk lutut belaga lutut mengadap jangan cakap apa-apa selama 5 minit abang tengok mata saya saya tengok mata abang tengok oh, gitu ya. masa tu boleh perasan tak ingat dia dulu ada lagi Ya Allah, suami aku cuma dia kedut-kedut sikit tapi masih lagi handsome macam dulu. Yeah, yeah. Sebab bila kita marah, bila kita marah, saya bagi kan, saya bagi petua yang senang-senang aja. Sebab kadang bila kita marah, perasan tak? Bila marah kadang tak menghadap muka. Betul, betul. Oh, Mubah, abang macam tu lah. Saya, betul, saya betul, memang betul, tak boleh terima apa pun. Dia tak tengok. Yang suami pun sama. Ah, macam tu lah. Hei, eh, geram betul lah. Aku nak keluar lah. Keluar. Memang tak tengok. Itu sebabnya pandangan mata tu mustahak. Sebab bila suami marah, yang hadap lah muka. <laughs> Tapi yang dekat sangat takut takut alam alat apa alat bantuan mengajar sampai. Apa alat? Nah, tak usah pasal lah kan. Yang kedua bahasa bukan pertuturan. Bahasa isyarat kan. Ha. Bang. Asik. Yang suami itu. Oh, oh lama. Masihkah begitu? <laughs> Tidak ada. Tak ada lah. Kemudian penggunaan perantaraan. Jangan guna perantaraan. Pakai postman. Postman? Ni lah contoh tapi tak digalakkan. Long long kau cakap dengan abah kau sikoi nasi. Oh okey okey okey okey. Anak abah dia. Abah eh? semua tu. Bah bah bah. Mak cakap sikoi nasi. Kau cakap dengan mak kau kejap. <laughs> mak mak mak abah cakap kejap. Kau cakap dengan abah kau sekarang now. Now. Faham tak? Bah, ni mak cakap tau, sekarang now. Kau cakap dengan mak kau tak tiba bahasa ke apa? <laughs> Mak ni abah cakap tau, lu cakap, abah cakap, mak tak tiba bahasa ke apa? Kau cakap dengan abah, kau ni kau ngajar boleh tak? <laughs> Ya Allah. Hancur alam. Apa salahnya suami tengah basuh motor? Isteri datang usap tangan. Bang. Ya. Bila air pipe tu dah kena dekat isteri basah langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami dia. Koi laki hen jabo hasti he. Bini pun jawab. Baris hoti hen canak canak cum cum. Langsung jiran ke kanan tu cak dum dum cak dum dum cak dum dum cak. Jiran pun terbabit. Main-main ke? Ha? <laughs> Eh tak pernah cuba mana tahu. Kan selama ni kau marah ya ke berguling-guling ya ke habis satu kampung. Ha? kita tak cuba mana tahu. Ceramah ini udah berapa kali saya dengar, Ji. Tapi ngakak banget, ya. Saya langsung berimajinasi, Ji, ya bayangkan aja ya tetangga langsung muncul ya cap dum oh. <laughs> aduh Bentuk bahasa bukan pertuturan Air muka, memek muka Gerakan anggota badan Nada suara Kedudukan badan Menghadap Sentuhan sentuh Abang Ya Lembut bang Dengar saya nak cakap Macam tu Nak minta, minta InsyaAllah boleh dapat Bang, saya nak beritahu dengan abang. Hmm, anak-anak hmm, kita kan dah besar. Jadi bilik tu bang dah tak muat. Hmm. Yalah kan. Itulah, abang pun ada beli rumah satu lagi. <laughs> Ternyata. Masa bila abang beli? Lama dah, tapi abang suruh orang jaga. <laughs> orang jaga. Siapa jaga? Adalah orang pekerja-pekerja abang pergi upah lah. Oh. oh. Kat mana rumah tu bang? Tak jauh pun. Depan lebih kurang dua taman je jarak dia. Oh. Tapi takkan nak pisahkan anak kita tidur pula. Tak jauh pula kan? Hmm. hmm ke mana nak buat ni? Eh? Ha, buat bincang lelok lah. Macam anak kita sentuh dia lelok. Kadang anak kita kan. Anak kita kan kadang balik bawa buku depokat. Apa? Buk buku depokat? The pocket? Di, dari poket Dari tas? Minta apa? The pocket. Tak Ah, bah bah ni ha cikgu minta sign benda silap yang paling pertama sekali kita buat kita ambil pada dia kau beli situ kau beli situ apa tu sampai bahasa Melayu ni? Kau ni bangsa apa? <laughs> Mak ai bahasa bapak dia. Bahasa Inggeris kau teruk sangat kenapa? Kau tu tak belum pernah keturunan kita macam ni tu. Dapat di kau ni belajar ke tidak? Sudah bila kita marah dia kan, budak ni dalam kepala ni matematik di feeling. Kau belajar apa? Ha? Apa nak dengar kau ni? Ha? Jadi budak turun kepala tu pun lah, kau lah, cepatlah lah. dia tak dapat pun apa yang bapak dia marah. Sebenarnya bapak dia je yang marah. Anak tu tak ada rasa apa pun. Dia cuma takut aja. Wah, ini ilmu guru sih sebenarnya, cik. Wah, cuba tengok balik buku report kat bapak dia. Lagi teruk pada tu. Pergi tanya. Anak tanya, lah ayah saya report kat, oh ayah kau, ayah kau dua tahun sekolah, lepas tu ponteng, mana datang kita. <laughs> contoh lah kan, contoh. kan, jangan. Cara yang betul, babah ni cikgu minta sign. Bagus, duduk, duduk, duduk. Sekarang Abah nak tanya. Bahasa Melayu je lah. Nampak? Biar dia sendiri cakap. Bahasa Melayu okey lah Abah. Yeah. Dia sendiri cakap. Oh, okey. Nampak tak? Dia sendiri cakap. Kita percaya kat dia sekarang ni. Kita okey cakap. Bahasa Melayu je lah. Bahasa Melayu okey Abah. Dapat apa? Dapat B. B mana okey? Penggal depan. Cuba dapat A. Boleh? Ah saya cuba Abah. Okay. Oh, okay. Inggeris, Begitu ya. Begitu cara. Bahasa Inggeris teruk lah Abah. Tengok dia sendiri cakap. Teruk lah bah. Dapat apa? Dapat C. Eh, apa teruk sangat? Itulah cikgu cakap kita kena banyak cakap orang putih kat rumah. Betul cakap cikgu tu. From now on. Yeah. <laughs> From You must speak in English, yes, no, right. Thank you, what you talking on about? Ada <laughs> cakap apa tak belasah lah mana dia tahu. Ya, matematik macam Ni, ah, ini yang paling teruk ni, bah. Agama Islam, agama Islam, eh, tapi matematik teruk, bah. Teruk, dapat apa? Dapat E. Ish, apa teruk sangat? Itulah, cikgu cakap, kena banyak buat latihan kat rumah. Betul, cakap cikgu tu. Buku latihan dah ada belum? belum ada lagi lah abah. Ha, tak apa. Petang ni kita pergi beli eh. okay, duit minta dengan mak. Ya. Yeah. Nampak tak settle? Boleh settle. Masalah tu boleh settle. Nampak tak kan? Cara kaedah tu kan? Betul. Isteri dia, dia kan bila kita cakap quality time kat rumah. Bukannya duduk ramai-ramai tengok TV Mahjalawak Mega duduk ramai-ramai. Tak betul. Quality time tu tutup TV. Tanya isteri. Ya? Apakah yang berlaku dalam rumah ni sepanjang ketiadaan abang? Begini bang, saya membahagikan pembentangan saya kepada tiga. Yang pertamanya daripada aspek politik, Alhamdulillah segala peraturan dan dasar daripada Kuala Abang diterima sebulat suara tanpa sebarang kompromi. Yang kedua daripada aspek sosial, Alhamdulillah perpaduan semakin erat di antara anak-anak kita. Tidak ada perbelahan, cuma petang tidak ada berlaku sedikit insiden antara Alim dan Angah yang memburukkan keadaan Alang masuk campur. Kesan daripada itu, Bah, adalah satu satu, dua, tiga tingkap rumah kita pecah. Oh tak apa-apa, nanti kita tukar, nanti kita tukar. Yang ketiga bang, ini paling penting itu pada aspek ekonomi. Berujuk kepada audit silang yang dibuat kepada bekalan makanan di dalam peti ais rumah kita mendapati bekalan makanan itu hanya mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Sebenarnya tidak ada tindakan tidak akan perlu diambil oleh abang. Abang sudah boleh mula mengira jumlah jenazah dan rumah yang mati akibat tak makan. Wah ni serius ni, serius ni. Tak, maksud dia, <laughs> maksud dia tadi, tu saya bagi contoh yang melampau. Tapi maksud dia, kita ni balik tanya isteri kita, apa berlaku dalam rumah ni? Oh, tak ada apa-apa. Oh, yang ah, ni, ada surat abang. Ada surat abang tadi, ada dua surat. tu, saya tak adalah buka dia, surat daripada mahkamah nampak ni semua tengok. Ah, tu, saya pun tak tahu, saya tak baca. Surat suami yang buka. Suami punya buka surat isteri. Kan? Ah, dah, sudah kan oh ya ke ada surat tahu color pink siap tu from from typing with love lah siap ada wangi semua tak tahu siapa jangan girlfriend abang tak eh tak adalah agaknya tak siapa nanti abang tengok apa isi ni abang beritahu ha, kan macam tu mana ada masa dia nampak tak kan hmm. ada ruang masa lepas dah selesai isteri anak pula bagi turn anak tak adalah ramai sangat ada dua belah orang tu kan <laughs> Macam tu. lu tadi lah kat sekolah lu gaduh dengan orang budak tu nak budak orang. pukul dia tak baik besok minta maaf dengan dia kawan dengan dia tak mungkin gaduh hmm, yelah yelah semua excited nak cerita tau. Apa benda nak cerita. Sebab kita bagi ruang. Kita anak kita kan kita tolak mentah-mentah. Bah, bah, bah. Kau tak nampak ke abah penat ni? Kau pergi sana. Ya, yeah, ya. Yeah. Nampak tak? Macam kita, eh besok kan satu benda yang paling kita rindu adalah zaman anak kita kecil tau. Betul, betul. Zaman dia banyak tanya kat kita. Sampai satu tahap anak tak tanya apa-apa, kita, kita sibuk. Kenapa tak tanya? Macam orang lelaki lah. Marah kan? Bini tanya kan? Nampak balik bang? <laughs> Ada hal dia kat luar. Abang mengaji tadi dekat surau. Mengaji ke kedai kopi? Alah, mulut kau. Kita tak ya besok tak ada ngaji. Balik awal. Yeah. Daripada surau tu balik awal. Awal balik ni. Tak semayang. Alah, lah, mulut kau. Gak ada jalan keluar. Kan, kan payah kan. Lepas tu orang lelaki, senang je bagi tips. Lain kali balik kalau suami, kalau bini tanya. Awal balik ni bang. Start motor keluar balik. Gimana tu bang? Awal lagi. Memang dia tak tanya dah lepas tu. Bila tak tanya kita nak risau apalah tak tanya nak sekarang ni. <laughs> Balik buat tak tahu je kan. tanya. Lepas tu sentuhan tadi dah cerita penampilan di gaya. Ya, yeah, Yeah. Pakaian kat rumah. Style, stylist. Improve lah hari Senin pakai baju ikut. Dia baju standard kat rumah kan. Pakailah pakaian ikut bentuk badan walau <laughs> berapa pun dah bentuknya. Lepas tu berdiri depan pintu macam ni. Suami naik motor balik terus ke longkang terlajak. Salah rumah aku gak lah kan. Apalah jadual hari Senin pakai baju ikut bentuk badan. Kan budak-budak sekarang belum kahwin dia pakai baju ikut bentuk badan. Betul tak? Oh, benda kadang kan. Kita hirat tu. Saya pergi pasal malam tu. Kan. Baju ketat dekat dada ada tulisan ada manik-manik. Menyala-nyala. Kita yang lelaki ni terpaksa lah baca. Apa benda tulisnya tu? Lain apa benda? Ya Allah. Bila ada dekat pun perasan. Apa tengok-tengok lah. Ilaha ilallah tak peranjat kau budak sekarang kan gemar baju macam tu yang ditulis-tulisan macam tu kan lepas tu dia kita pun astagfirullahaladzim budak tu pun jeling pusing belakang rupanya kat belakang dia tulis kalau nak cakap la ilaha illallah saya pun panggil kau ni mana kau dapat baju ni dek kat pasal malam banyak mak kau tak marah ke mak pun ada satu banyak <laughs> mak kau dah. pakai kat rumah tak apa untuk ayah kau kau pakai kat luar ni untuk siapa Faham tak? Hari Senin pakai baju ke bentuk badan. Hari Selasa pakai jaring. <laughs> Jaring. Nampak guruh tu mana betul tu kan. Hari ketiga kan pakai bikini, siap ada selendang tepi. Barulah suami kan, dia kat tempat kerja, weh hari ni apa? Hari ni ya. oh tak boleh lambat ni, hari ni jaring ni. Nampak tak nampak tak cara, nampak tak cara, nampak. Tak. Cara tu nampak. Aduh. Sumpah. Dia masih panjang kan. Ini baru pertengahan Ha, Mbak kaedah Lepas tu pemberian hadiah Pemberian hadiah Bagi orang perempuan yang paling dia pantang adalah lupa birthday dia Betul tak? Orang perempuan ni bukannya nak hadiah besar sangat pun Kecil pun jadi yang penting ingat betul tak? Bagilah kecil pun tak apa Contohnya Habib Jewel contoh kan? mak ikut eh, kecil eh kan. Orang lelaki lain dia nak hadiah besar-besar. <laughs> Dia tak suka yang kecil-kecil kan. Ha, eh? Prinsip komunikasi, proses berterusan, luangkan masa komunikasi, saling mempengaruhi pengaruh persekitaran. Tengok. Nyatakan perasaan, mengenali pasangan, bergurau dan berhibur. Kan? Bergurau aja. Eh? Bergurau tak ada masalah. Saya pun gemar gurau. Gurau lah. Hmm. Kan? Nyatakan mesej hubungan kelamin. Yang gitu-gitu. Ya. Yeah. Tapi kan kena selalu tukar. Takut anak perasan. Ya? Tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut. Ngah kau tengok eh lepas abah cakap tut tut kan tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Kan? tahu. <laughs> Oh iya. Kan tahu tahu. Ha. First class service nampak suami masuk dalam bilik ya bini berlari masuk dalam bilik. Bang, is there anything I can help you? Asik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? First class service nampak. Dah pergi sambung kerja kau. Dapat makah penuh pahala mudah-mudahan. Bang ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami kita nak ukur panjang kita berapa. <laughs> Dah lama tak ukur. Berkasih sayang dan mendapat ketenangan. Kita selalu sebut kan dalam rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Betul tak? Sakinah ketenangan. Ada masalah kalau lepas 20 tahun dalam rumah tangga kita kita rasa tak tenang, settlekan cepat. Kedua, mawadah, rasa cinta ada tak rasa cinta lagi dalam hati. Kalau ada, teruskan dan lafazkan. Ya, yeah, ya. Yeah. Jangan dengar cakap KRU tu. Jangan lafazkannya, lafaz. Faham? Dan yang last sekali, rahmah tu kasih sayang. Berkasih sayanglah kita dalam rumah kita. Anak kita tu, jaga lelok. Kasih sayang bagi. Eh? Matlamat baik, mesej yang baik, gunakan cara yang berkesan. Jangan tengah marah, ajak komunikasi. Jangan. Jangan. Matlamat ambil nasihat, peringatan, kegembiraan, pendidikan. Nada suara yang jelas. Clear. Saya tengok ni bukan ngejek tau. Saya tengok kat kampung saya. Hmm. Ada dia nak ajar ngaji. Sazah <laughs> balik kampung. Bukan ngejek tau. Tak tau. Yang kisah mana benar, lagi ni? Ambil pengajaran. Hmm. Bahasa yang difahami tu lah. Lepas tu, sebab kau Sazah balik kampung, ayah dia nak ajar ngaji. Misalnya ayah sengau. <laughs> Ternyata yang, sengau. Yang lalu belum lagi. Kau ikut aku macam tu Budak tu ah, sudah macam mana pula aku nak ikut abah aku ni. Budak tu elok. Ikut macam. Dia macam Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja anasrullahi wal fat. Halah. Kau ikut lah. Mana-mana orang yang tengok aku ni. Gitu. Ina. Ina. Ina. Ingat. Rasanya betul dah. Iza ja ah, oh, nah, Kau ni pengak ke apa? Pekak ke apa? Tengok aku ni, tengok, tengok, tengok. Ina, Iza nya anakku wangi wal patikot. Rasa betul tu. Dia rasa betul dah. Dia pun kata, Iza ja sudah ada helak telinga budak tu. Budak tu dah menangis dah. Kau ni apa ni? Apa yang kau dengar? Dia dah geram pun. Dia pandang ayah dia. Inanya kuang hanya kuangnya aku yang ada tu. Dia kajar keliling rumah. <laughs> keliling rumah kajar. <laughs> Ceritanya gue cerita ini gue nggak bisa dengar lagi cuy. Gue nggak tahan gitu. <laughs> ini ini jokes yang paling kelakar banget sih menurut saya cuy. Kan. Nah dia mungkin tak tahu lah mungkin ada dengung ke maksud dia tu tak cukup ke apa kan tak tahulah tapi tak faham tak sampai bahasa difahami perkataan yang sesuai Orang perempuan kadang naik kereta ni kan tu selekoh pertama oh, langsung dipotong ini cik Mulalah tidur kan Jalan, jalan. Eh, bang, bang, dulu kan yang accident tu. Masih panjang kan? Dulu masa kita muda tu ada seorang India tu accident. Ni lah jalan tu. Ya ke bang? Eh, ya ke tak nampak tak? Helmet pun ada lagi tak? <laughs> Rupanya banyak kebaikan, kenangan-kenangan. Sebabkan tayar bocor macam-macam manfaat. Bang tu ha, orang asli tu jual petai. Ha ha lah. Ha ha. Kan abang cakap, yolah abang cakap itu kan nak buat kenduri, kita nak buat lauk petai. Mana nak cik petai fresh tu? Oh tu bau-bau petai lah. Belilah sini lah. Tak. Banyak kelebihan tapi kita terlupa. Tuhan bagi kita macam-macam. Tapi kita sibuk tengok benda kita tak dapat. Dalam dunia ni nak selamat buang tiga perkara. Pertama buang tamak. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Ya, yeah, ya. Yeah. Yalah ha, contoh kongsi. dapat makanan bungkus kan. Jangan ambil banyak, kongsi dengan kawan-kawan tak apa. Oh, ya. Itu maksud saya. <laughs> maksud... Jangan mengesyaki niat seorang lelaki yang murni ini. Hmm. jangan tamak. Kedua jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni hmm. dua-dua pakai. Hasad dengki. Jangan dengki. Dengkilah. Oh, dia dapat. Kadang-kadang orang perempuan ni kan. Macam orang lelaki, dia tak puas hati. Kawan tu dapat negara sembilan. Dia cakap direct. Macam mana kau boleh dapat? Kau aku tengok kerja biasa Macam mana Cukup nak explain sikit yeah. Manalah aku tahu lagi Bos nak bagi lagi Orang lelaki direct Orang perempuan dia tak cakap Puji depan Untunglah Tanya tau Tanya tanya tanya Kat belakang Macam mana boleh dapat ha? Macam mana boleh dapat ha, Tak puas hati pak Orang yang dengki dengan orang uh. lah dia tak puas hati apa orang dapat Samalah seolah-olah mempertikaikan Apa Allah Ta'ala dah tentukan untuk dia hmm, Mestilah betul Manalah salah <laughs> Berjamaah cakap kan nampak tak? Jadi makna kata dengki dan yang ketiga jangan som sombong. sombong. Hebat mana pun manusia hidupnya tak boleh hidup seorang. Betul. Kena ada orang lain. Tak jadi dia suami kalau tak ada isteri. Tak jadi dia isteri kalau tak ada suami. Tak jadi dia ayah kalau tak ada anak. Tak jadi dia anak kalau tak ada mak ayah. Biasanya biasa mak ayah ada walaupun dah tak ada meninggal tetap anak kan maksud yeah. saya tu dia kena function perlu memerlukan jangankan hidup mati pun tak mandi sendiri ada orang mati mandi sendiri <laughs> bak sendiri orang tu lari orang kampung dengan Tok Adi Tok Adi lagi berakhirlah episod tanah kubur pada tahun itu sebab hidup jangan sombong saya pernah dulu naik motor Ya, ya naik motor saya nak pergi ceramah kat Kelantan ke Tereh naik kapal terbang. Orang duduk sebelah saya beli cakap. Kecil kapal terbang ni. Sombong tak dia? Eh, kalau kau nak besar kata bang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. <laughs> Syukur dengan naik kapal terbang. Bukan sonok sangat naik kapal terbang ni pun, nak sombong-sombong pun. Tak sonok sangat pun. Bukan yang ada hiburan pun pun. <laughs> Kita yang berkala tengok pramugari tu yang relax. Eh, oh, agaknya okey kot, okey kot. Tu sebab saya tak boleh jadi pramugara. Walaupun <laughs> tinggi, sebab apa? Bergurau kuat. <laughs> Bergerugi. Ya, Boom, ya. oh kita ada masalah cuaca jadi mulakan mengucap sekarang. Oh mama matilah, aku ya Allah matilah, ya Allah matilah, matilah. <laughs> Kuat bergurau kan. Aduh, parah. Aduh, kita ada masalah cuaca jadi kita sila baca kita dah telah pun membekalkan kitab Yasin untuk tempat duduk macam sini. Sila baca kan. <laughs> Ya Allah matilah, matilah kan. Kan kadang kita pun kadang-kadang kan naik naik kapal tu bang bayar satu lebih now everyone can fly. Bayar satu lebih pun mahal kianya. Pasanglah lagu ke, cerita ke. Ni bila kita boring dia buat apa? Dia buat pengumuman. Macam orang terhibur sangat pengumuman tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Azman selaku pilot dan petugas pada hari ini. Ada orang tanya ke kau siapa? Tak ada orang catit pun. Pilot tu siapa? Tak ada. Ada orang catit? Tak ada. Lepas tu sibuk begitu ketinggian berapa. <laughs> Ya, ya. Jadi kita, kita ada pada paras uh, 35,000 kaki, ada pada paras laut. Apa salah kau takut orang bersia-sia kat luar tu? Orang tahu tinggi kau tak payah cerita. Benda sia-sia kan? Benda sia-sia. Benda sia-sia jangan buat. Termasuklah tiup lilin dan tahkik. Itu pun benda sia-sia. Ada orang tanya saya, apa hukum tiup lilin dan tahkik? Sia-sia, lara, buangnya. Lain kalau makan batang lilin tu. <laughs> Betul, tak payah. Nak potong kek, potong je. Dah, bagi makan. Kadang dia lagi pandai. Umur berapa tahun? 70 tahun. Nak ha, bagi 70 batang lilin. Mak, eh, lepas tiup langsung mati. Banyak soalan pelik orang tanya saya. Ada satu tu dia tanya saya, ah, apa hukum adakah lepas kalau kita berus cat, kita berperasan yang berus cat tu dia buat daripada bulu bab satu. Adakah kita kena kikis balik cat tu? Apa lah yang susah sangat? Buang je lah berus tu, tukar dengan berus yang lain. Hmm. Lain kalau kau ambil babi tu betul kau cat. ha. Apa yang payah sangat kan? Berus babi. Kan? Aduh. Ha. Tu, <laughs> oh, aduh. kan tak boleh tengok orang kalau gelak teruk tu saya pun tak nak tergelak sekali kan. tu sebab saya cerita tadi. Naik kapal terbang, syukur naik kapal terbang. Kenapa harus Cerita jam dah sampai Kelantan. Orang tu naik bas. Cuba tanya orang yang balik Kelantan. Tergantuk-gantuk kepala kat dinding bas tu tak sampai lagi. Bam! Oh, belum, belum, belum, belum, belum. Hmm, bam! Allah, mana ni? Mana ni? Mana? Oh, belum lagi. Belum lagi KL. Baru KL. Betul tak? Orang naik bas, syukur naik bas. Sebab apa? Tu sebabnya kita syukur ni tengok jangan tengok lagi tinggi, tengok lagi teruk pada kita. Tinggal kat tingkap tu tengok orang tu buat kereta lah sian, tak tidur. Ya, yeah, ya. Yeah. Tak boleh tidur. Kita dalam bas boleh tidur. Orang tu tak boleh tidur, tak percaya tanya orang lelaki. Yang tanya orang perempuan. <laughs> Yang risau bang, saya akan temankan abang. No problem. Sengit-sengit tudung tu. Zekor pertama tu. Adik perempuan saya dulu masa sebelum saya kahwin lah. Adik perempuan saya. Balung. <laughs> Pengalaman ha, ustaz. Boleh kau teman kan Balung tu. Ha. Baru Bukit Putus dia tidur. Bersama dengan Bukit Putus dia tidur. Tak sampai 15 minit. Bokoh tidur. Ha, ha, la ilah Allah. Berhenti kat Masjid Paka tengah nu nak sembang subuh. Kak bangun kak subuh. Balung kat mana lah? Kat tengah nu lah Paka subuh. Hmm, tak adalah jauh sangat tengah nu. Tanpa kau kau tahu lah. Dah kau jauh kau tidur memanglah tak jauh. Kita dah macam ni lah mata tahan tahan. Betul betul. Orang naik kereta syukur naik kereta dapat berteduh pada hujan dan panas. Orang tu naik Kasi, motor. Uh, eh motor ya. Tu saya heran naik motor tu yang handle macam ni. <laughs> tak ponik kau lah. Dia kalau Adlai. pandang kiri kanan dia bukan sombong tau. Dia sudah penat lah. Sian kadang-kadang kita berhenti kat hentian Sungai Perak sekali segi utara kan. Sungai Perak saya tengok ya Allah sian orang ni. Terbaring dekat pondok tu. Dia bukan sakit pinggang tu Pinggang dah tak ada Mana pinggang aku Boleh pinggang aku <laughs> Pinggang dah tak ada kan? Orang ni motor macam ni ah, Jauh berhenti kat Bukit Merah Turun macam ni ah, tangan Sama lah dengan orang hutan dalam tu kan Orang naik motor Syukur naik motor Sebab laju orang tu naik Basikal Orang basikal. naik basikal Syukur naik basikal Sebab teruk-teruk naik basikal Belum pernah lagi roblok Peristahan dia <laughs> Berhenti! Mana ada sebaskal? Tak ada! <laughs> Tak ada ya? Dia yang sound polis ada kering-kering, kering-kering tu tak nak tahan ke? Kau ajar, kau ajar, kau ajar, kau ajar. <laughs> Oh naik basikal syukur naik basikal orang tu jalan kaki orang tu jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan orang tu dah tak boleh jalan terbaring stroke dan sebagainya orang yang terbaring syukur sebab dia masih hidup orang tu dah mati orang yang dah mati tak nak syukur dah habis. <laughs> habis sudah. Syukur apa? Alhamdulillah dah mati kah? Tak ada lah. Habis. Game over. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua, betul? Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Mr. Ada orang tu elok jalan, jalan bab jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. <laughs> Orang ingat dia mati dalam betul tarik pakai tali. Bila dah keluar rupanya dia tak mati. Dia pengsan aja. Oh. Bila dia pengsan orang pun. Bila dia terjaga. Bang hebat bang. Kenapa? Kenapa? Abang jatuh lubang dalam tapi tak mati tu bang. yo ya ke mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. <laughs> Tadi jatuh tak mati. <laughs> mati sebab dia terperanjat. Nampak tak? Mana kita tahu? Oh ternyata dia baru sadar gitu ya setelah sadar baru mati gitu aduh, aduh, aduh. tu sebab Allah Taala bagi kita syukur nikmat kan tak payah tengok nikmat yang besar-besar nikmat duit tak payah tengok tengok nikmat kat badan kita je hidung gitu Allah Taala bagi sumbat sebelah tengok mengamuk je ah, tersumbat pula adakah kita kena tekan button pap oh. bernafas sebelah sini tak ada semua automatik Telinga tersumbat ni kan kita kan mulalah letak air. Oh, tak air. Oh, betul tak? Kan? Tekak gitu. Wah, ya Allah. Tekak. Marah gitu. Nikmat sebenarnya boleh cakap tu. Bila tekak tu. Alah, sakitlah tekak. Aku tak boleh nak cakap. Betul. Nikmat ni tu. Lepas tu jantung kita. Pam. Ada orang pam sendiri. Pam sendiri. Sama dengan ciamat. <laughs> Kak, kalau penceramah tu okey, gua laju depan. Kalau penceramah tu boring. Kak. Lepas tu terlupa pam, seorang mati. Lah, seorang ni mati. Lah, ramai mati. Jadi HR lepas ni dia kena buat unit counseling buat ceramah, dia akan buat kajian. Soal selidik, berapa ramai mati dan jumlah ceramah tu. Kalau kurang kematian tu, ah, boleh panggil lagi. <laughs> Macam tu. Kan, syukur. Syukur banyak-banyak. Eh? ego dan sensitif. Kenapa orang lelaki ni ego? Penting namanya macam bersyukur cuy. Kalau kemarahan istighfar sikit lagi ni. Berwuduk, elakkan diri semasa marah, sabar, elakkan guna perkataan berkait kemarahan, mengalah, sedar aku kesilapan, maaf, maafkan setuhan mesra. Aku kesilapan, ucapan salam, sayang, tolong. Terima kasih. InsyaAllah boleh janji maaf. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Dalam doa tu, Ya Allah seronok. Cuba saya baik suruh bayangkan. Contoh macam saya lah. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Ya Allah. <laughs> seronok tak? Sonok tak? Sonok. Apalah kau sonok lah bini Dan. <laughs> Mana oh, khabar dah bini saya tadi kan? Yalah kalau suami kita, kita sonok lah. Yeah. Kan bila, bayangkan kita, suami kita berdoa, kan? Suami berdoa, anak lelaki belakang, isteri belakang. Ya Allah Tuhanku, sungguh-sungguhnya sungguh, aku sayangkan isteriku. Ya Allah. Anak-anak otomatik pandang mak dia. Ya, yeah. Pandang depan orang nak feeling pun tak senang tu. <laughs> Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ah, ya Allah Alung nama kau lah Long Tu tengah nampak tak ah. Sebut Aku sayangkan anakku yang kedua angah Angah Nama kau mana tu Itulah tu Aku sayang anakku yang ketiga Tahu tak apa Dia jawab tu Tak kisahlah anak kita berapa ramai kan Sebut semua hmm. Sebut Jadi anak tu kan Bila pergi sekolah Weh malam tadi kan Ayah kita semayang kan Dia kan dia sayang kat kita Dan doa dia Ayah awak dia tak doa Jangan doa Semayang pun tak Tengah ah. apa ha. Pembocor rahsia Doa nak jangankan dalam apa kan jangan cakap sayang nak marah isteri pun dalam doa senang huh? ya Allah ya Tuhanku kau kekalah hati isteriku ya Allah kerana sesungguhnya seorang sangat degil ya Allah yang bini kat belakang dia pun sama <laughs> menjawab menjawab pula tu aduh beribadah raikan payah bersama berkongsi tugas gurau senda berbincang bercuti cuti di tempat yang baru kan cari tempat-tempat baru kan budak-budak pun pandai alah PD PD PD tempat lain dah alah cari tempat lain kan pergi Thailand oh tu saya drive dengan family pergi Thailand baru mak saya lah ajak pergi Thailand drive sonok tu ku berhenti kat kedai makan ya Allah baru tahu tom yam sebenar-benarnya bongkak bibi Asah panas ya. Wuh, ha, <laughs> ha panas, padah semua tu pergi dekat laut ya Allah terjun cantik ikan-ikan semua datang saya tak pandai berenang dah pakai pelampung kan <laughs> yang baju tu kan life life jacket ikan-ikan pun datang ya Allah ya Allah matilah aku ni kaki tak sampai bawah ni <laughs> tu baru kat laut belum cerita tepi pantai lah sah lawa pemandangan eh. macam-macam binatang ada dugong kan macam-macam lah badak air dak sumbu semua tu <laughs> macam-macam yang tak faham sudah saya paham ini. Macam-macam minat pun saya paham cuy. Tapi ya korang korang kalau paham ini pasti ngakak cuy. Dia menyentuh gerak. Sedia ikhlas guna bentuk kondisi sesuai lembut tapi tegas jangan bangkit kemarahan pemaaf ah, maafkan satu dengan lain. Jangan ungkit lah salah yang dulu. Maafkan. Hubungan lebih baik dan mesra meningkatkan kesepahaman dan kata membuat keluarga kalau komunikasi berkesan. <sighs> Sebab itu barulah berdeburan ombak rindu di dalam hidup kita kerana semua ini adalah berkaitan dengan soal hati. Sedikit lagi, Cik. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Leo Tolstoy kata. Ish, Jangan sibuk nak bawa lain, ubah diri kita dulu. Ubah diri kita mudah-mudahan jadi contoh terbaik, dapat ubah diri, isteri, keluarga. Ha, isteri pun dengan contoh baik, suami pun berubah. Anak-anak pun ikut berubah. Okay. Hmm, eh? Sebenarnya perjalanan sebagai pasangan suami ini sangat jauh. Maka banyakkan sabar dan fokus agar setiap rintangan dan cabaran kami dewasakan kita dan akan menjadikan kita sebagai manusia putus asa. Biarlah semakin jauh kita melangkah, semakin erat tangannya digenggam. Email saya syamsuligal@yahoo.com dan blog alumni debat Malaysia blogspot.com ni tak apalah alumni debat ni pun dah tak lambat sikit nak update tapi semua boleh tengok dekat Syamsul Amri Ismail. SY atau Syamsul Amri Ismail Official dalam dalam Facebook. Oh, Takut di Facebook yang ada, tak ya? sempat friend saya tu tak sempat lah tak ada nak buat uh, akaun yang kedua lah. Takut, tapi <coughs> dalam Syamsul Amri Ismail Official nanti boleh tengok gambar-gambar kita yang hari ni lah. Dalam petang kan boleh tengok. Ada yang gelap macam ni, ada yang <laughs> macam tu. Ada yang macam tu. Tak risau kita akan tapis kita pilih yang teruk je. <laughs> yang teruk. Okay, jadi... <laughs> Allah, nanti boleh bagi komen-komen kat dalam tu lah eh. Terima kasih banyak. Ada yang tidur tak? Oh, dah selesai ni, Encik. Pernah tak pensyamah yang datang sini dia bagi doa hilangan tu tu? Tak ada. Tak bercakap kat depan bagi taklimat, orang tak ngantuk, ada doa dia, ada tak bagi doa? Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil. Wabil. Lahil. Taufik wal hidayah wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang menyalinnya suka tu. Puang hajarnya berceramah tu kan. Saya, saya juga. Gurau, gurau. Eh tapi betul kalau baca doa tu siapa yang dah tidur. Saya juga Wabila, fokus tegak, ternyata. Wabila habis boleh bangun dah. Nampak tak kan? Tapi saya belum baca doa tu lagi. Dan terima kasih banyak atas sokongan. Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Kan? Tak ada yang tidur. Saya dulu pernah ceramah dulu. Kan. Ni kira ramai ni. Sebenarnya ceramah dulu enam orang ada datang. <laughs> Enam orang? enam orang dah lah enam orang yang dua orang tu kejap-kejap bilik air kejap-kejap bilik air tu kancing yang kau jual tengok ampek yang ampek tu pula dua orang tu tidur setidur-tidur dua kancing dua tidur eh, ya, ya. tinggal dua yang dua tu lah tengok saya macam ni <laughs> bila dah habis saya camah semua cakap dengan pengusi tu bagus betul dua orang tu sampai sudah dia tunggu saya camah yeah. tuan yang dua orang tu pakak lah pakak <laughs> tapi kalau macam ni golak tak pakak tu kan jadi Itu saja daripada saya berenang-renang di tasik sini sambil menangkap si ikan sepat. Sungguh hebat orang di sini belum minta air dah dapat. Asyik. Dari gambar pergi ke kota beli beg nyamuk kip-kip putih. Akhirnya dapat kita berjumpa. Ramai yang gomok dia yang kurus. tak adalah gurau itu. Eh pantun yang senang faham tau. Nampak? Macam sekarang kan sibuk 5S kan? 5S, XR kan? Kan kat bilik air kan? Kat bilik air. Saya pernah dulu pergi kat... Kita kalau ikut jalan lama kan macam berdebar kan. Ikut jalan lama, kalau pergi toilet dekat sesi minyak tu jalan nak buka toilet. Ya Allah. Ya Allah, janganlah ya Allah. Janganlah ya Allah, jangan ya Allah, jangan. Apa sih? Tolak ebab terapung. <laughs> Apa? Berenang-renang ke tepian tu kan. Saya pergi kat satu ada sekali saya ceramah kat satu benam singgah dekat satu tempat tu lah. Ya Allah, dia punya toilet bersih betul. Bersih. Rupanya Tok Siak tu letak pantun letak pantun kan saya cakap letak pantun orang faham Oh, okay. Punya marah tu siap tu Pantun dia clear senang Lepas ni boleh letak kat toilet Sila jaga kebersihan tandas ni Orang tak faham Letak pantun Ada kucing Ada tikus Dah kencing jirus Macam tu ya Kau besar huh? kan Pak lebih cuba buat Pak tak kan Boleh cuba buat macam tu Okey cuy itu tadi ceramah dari Ustaz cuy ya Akhirnya <laughs> Selesai juga ya Ini adalah ceramah Ustaz yang paling panjang sih Yang pernah saya react cuy ya yang yang kemarin-kemarin tuh ada cuma dua part ini empat part cuy ya tapi uh, ini menurut saya video ya salah satu video yang menurut saya paling kelakar gitu ya banyak uh, apa namanya komedi di dalam uh, ceramah Ustadz kali ini cuy. Kalau harus jujur di sini lebih banyak stand up komedi sih cuy ya, lebih banyak komedinya cuy. Saya nggak tahu sampai saya nggak mood lagi buat uh, ini cuy ya kayak nggak buat mood lagi gitu ya. ingin selesai cepat video ini cuy karena perut saya sudah kram banget cuy ya udah kram banget ternyata ada juga jenuhnya ya kalau mereaksi hal-hal yang lucu itu kalau terlalu kelakar buat mood saya itu lebih lebih parah gitu ya perut saya kram banget jujur aja ya ini kram banget cuy <laughs> kalau banyak tertawa juga itu jadi jadi masalah gitu ya oke dan mungkin itu aja cuy saya harap korang bisa terhibur dengan video saya ini cuy dan apapun yang Ustadz sampaikan di sini bisa memberikan kurang pengajaran. Alhamdulillah kalau bisa memberikan kurang pengajaran. Dan saya pribadi sih jujur, jujur aja cuy ya mendapatkan hiburan dan mendapatkan pengajaran pula gitu ya. Dan sebelum saya akhiri saya Endi mengucapkan ya kepada korang yang lagi mudik gitu ya hati-hati di jalan ya hati-hati di jalan cuy jangan-jangan laju-laju lah kalau bawa kendaraan cuy semoga bisa sampai di tujuan dengan selamat pastinya cuy saya Indi pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya thank you next thank you next dan thank you next bye